妈妈妈，妈妈妈妈妈妈，妈妈妈。 还喜欢吗？开心赞吗？赞。Alexa，Christmas on。 Theo, let where are you going? On the beach. Going to the beach. Yeah. All right, have fun, man. Bye. Bye. Ah! кого там пихаешь-то, сынок? Да <laughs> писюн не мёрз.